spelar in en video här om min eh, rtlsdr.com dongel som eh, är en eh, software defined radio, mjukvarudefinierad radio. Och den tar vi ut just nu. Och sen har jag dessutom ett program som heter RPI TX, alltså Raspberry Pi Transmission. test that out. Sideways, you know. sinusvåg här. Eh. Det är för att den ändrar frekvensen där hela tiden i sinusform. Sen, eh, ser ni här, att det är ett sorts vattenfall här som visar genom att ändra frekvensen och skicka ut signaler på de olika frekvenserna. Så det blir en bild i vattenfallet och det är en sorts testbild då. Jag kan köra en gång till. Men som ni ser så är det lite signaler då och då och det är ju för att detta är ett sånt band där Och det kan man även då använda för att skoja med folk. Att man skulle kunna skicka ut signaler som tänder och släcker lampor i andras hem. Genom att ställa in dem och ställa upp dem. Ehm, ja, då ska vi testa det här eh,

sen så då text då liver texter pdf e. Så det kommer rulla en text där om 对呀。 Det är ett eh, tal av amerikanskt eh, comprehend inte bredda bandbredden hur man vill riktigt i det här programmet. Det är samma tal då, fast sänt med ett single sideband som är upper sideband i det här fallet. легко. Засовываю. Или That uh, just count. That's not how. yeah.